ja prometia marisca, por i vi del bo, cava, cafè i dojo I bosses pel cotilló. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegró, alegria que són quatre dies, passem-los d'allò millor ser una nit memorable, vaig ballar i mamar més que mai. a arrossegar-me a casa abans no patís un desmai. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegró. Alegria que són quatre dies, passem-los d'allò millor. tu i encara porto serpentines al vol del coll, un nas de pallasso al mig del front i un tanga per penjoll. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegró, alegria que són quatre dies, passem-los d'allò millor. mal de cap que espanta del cap d'any el ressupor del que va passar el que més recordo i és que va costar un colló alegria, alegria, alegria alegria, alegria, alegró alegria que són quatre dies passem-los d'allò millor alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegró, alegria que són quatre dies, passem-los d'allò millor.